大家好，我是小夫。在前两天的苹果发布会上，苹果推出了彩色 HomePod Mini，更新了 AirPods，重中之重当然还是 M1 Pro 和 M1 Max 这两款高性能芯片，以及十四英寸和十六英寸版 MacBook Pro。各位是怎么看新版 MacBook Pro 的刘海的？我反正是欣赏不来，总觉得苹果挖角了华为 P20 的设计团队，为了上刘海而上刘海。这期视频咱们不谈选购。 我想从架构的层面来聊聊这两款好像进行了重大升级，但是其实是在堆合的 M1 Pro 和 M1 Max。这次发布的两款芯片可能还不是 M1 的最终形态，毕竟苹果最喜欢的 Pro Max 命名还空着呢。这次苹果新发布的两款 M1 芯片，无论是 CPU 还是 GPU，在架构层面与去年的 M1 相比，不能说是非常接近，只能说是一模一样。 不过，M1 Pro 和 M1 Max 在整颗芯片的布局上做了一定程度的优化。相比于去年 M1 随性的布局，这次 M1 Pro 和 M1 Max 的芯片布局明显要赏心悦目不少。在 CPU 部分，M1 Pro 和 M1 Max 上的大小核与 M1 上是一模一样的，其实就是上代 iPhone 上的 A14 搭载的 Firestorm 大核和 IceStorm 小核的重新排列组合。只不过相较于 M1，M1 Pro 和 M1 Max 砍掉了两个小核。 大核则翻倍增加到了八个，对应的二级缓存也翻倍。而在 GPU 方面，基本就是单纯的堆核了。从 X 光片来看，M1 Max 相当于在 M1 Pro 的下方延长出了一块儿，或者说 M1 Max 其实才是原始设计，M1 Pro 是 M1 Max 砍掉一部分结构的产品。对比两款芯片的 X 光片可以看到，M1 Pro 和 M1 Max 在芯片的上部分是一模一样的，这是八个大核 CPU。 这里是两个小核 CPU，这一块是十六个 GPU 核心，这是两个系统级缓存，这是十六核神经引擎，这是 H264 和 H265 解码单元，而这是两个内存控制器。相比之下，M1 Max 的 GPU 核心、内存控制器、视频硬解模块和神经引擎也都翻倍。哎，等等，神经引擎翻倍？ 也就是说，M1 Max 其实有三十二个神经引擎，可是，在苹果的发布会中，M1 Max 的规格显示只有十六个神经引擎啊。那这额外的十六个，难道我发现了什么秘密？ <laughs> 不过，不知道是出于能耗，还是为更高端的芯片预留性能的考量，苹果似乎屏蔽了 M1 Max 上多出来的十六个神经引擎。至于两款芯片的显示性能。 如果从像素填充率和纹理填充率的角度来看，M1 Pro 的显示性能接近于桌面版的 GTX 1660，而 M1 Max 的显示性能大概介于桌面版 RTX 3070和 RTX 3070 Ti 之间。但是从浮点运算能力来看，M1 Max 的浮点运算能力只有桌面版 RTX 3070的一半，甚至不如桌面版的 RTX 3060。苹果可能是基于散热和续航的考量，有意限制了 M1 Max 上 GPU 的性能。 不过，考虑到 M1 Max 的能耗，我突然有一个大胆的想法。发布会上，苹果重点琢磨了 UMA 统一内存。这次 M1 Pro 和 M1 Max 的内存频率和内存位宽，相比于去年的 M1 也有进一步的提升。其中，M1 Pro 通过两颗一百二十八 t 位宽的 LPDDR5 六四零零内存组成双通道，理论带宽可以达到二百零四点八 GB 每秒。 而 M1 Max 更是直接丧心病狂的靠四个一百二十八 bit 的 LPD. d r 五六四零零颗粒组成四通道内存，理论带宽更是突破了四百 g b 每秒，这个带宽已经非常接近去年海力士量产的 HBM2E 内存的带宽了。去年 M1 发布的时候，我还没看懂 UMA 的意义在哪，毕竟内存颗粒也没有集成在硅芯片上，只是距离更近而已，与以往轻薄本上的板载内存也没有什么本质上的区别。 带宽也就那样，直到看到 M1 Max 的内存配置，我才恍然大悟，原来是为了给四通道统一内存进行可行性验证的。内存的位宽增加，也伴随着布线难度的提升，所以把内存颗粒尽可能的放在内存控制器附近就显得尤为重要了。由于 M1 的 GPU 没有独立显存，要与处理器共享内存，内存的带宽直接影响到 GPU 的性能释放，这时候高内存带宽就变得很重要了。 显卡的显存带宽是显存的工作频率乘以显存位宽。由这个公式可知，想获得更高的显存带宽，要么增加显存频率，要么增加显存位宽。通常，GPU 芯片厂和显卡厂商会选择增加显存频率这条捷径。而苹果的 M1 Pro 和 M1 Max 不光 GPU 核心数增加，对应的内存频率和内存位宽也都有成倍的提升。不过，这种高带宽也是有缺陷的，不光会导致内存控制器的设计难度增加。 对于布线的要求也更严格，同时也会占用寸土寸金的硅芯片面积，导致芯片尺寸过大，良品率也随之降低。虽然目前通过四通道 LPDDR5 6400也能获得接近 HBM2E 的带宽，不过内存还是制约整个芯片性能释放的短板。从长远来看，HBM 才是最优解。我猜测 m 1 Pro 和 m 1 Max 之所以没有使用 HBM 内存，主要还是受限于良品率和成本。 未来 Apple Silicon 的统一内存应该还是会向 HBM 内存发展的。据悉，明年上半年苹果会更新 Apple Silicon 版的27英寸 iMac，2 7英寸意味着可以拥有更好的散热。或许我们能在27英寸的新版 iMac 上见到性能比现有 M1 Max 更强的芯片，可能是一款拥有32个神经引擎、解除 GPU 功耗限制、CPU 频率更高的完整版 M1 Max。 或者是大小核升级为 Avalanche 和 Blizzard 的下代 Apple Silicon。至于 CPU 和 GPU 的核心数，我认为短期内不太可能会有进一步的提升了。毕竟 M1 Max 四百三十二平方毫米的芯片尺寸已经算是怪兽级别的了。作为对比，集成 Vega GPU 的 AMD 五千系 Ryzen APU 的芯片尺寸也就只有区区一百五十六平方毫米，而英特尔下代服务器处理器 Sapphire Rapids 的十五核心大 i 的面积也才四百平方毫米。 同时，在制程工艺方面，TSMC 的四纳米其实是五纳米的优化版，并不是全新的工艺，可以直接兼容现有的五纳米设计。下一代 Apple Silicon 可能不会有过于亮眼的性能表现，苹果可能会专注于优化和打磨 Apple Silicon，比如 CPU 升级到 a l n c h e 和 b l i z z a r d g p u 升级至 A 十五同款，搭载性能更强的神经引擎，增加多个硬解单元，搭配频率更高的内存。 以及降低芯片功耗等，在二零二三年三纳米制程芯片量产之前，Apple Silicon 不太可能再出现成倍的性能提升，除非是以双路或多路的形式出现在 Mac Pro 工作站上。最后的最后，这次发布的两款 MacBook Pro 回归原点的设计风格，肯定会引领众多 Windows 笔记本纷纷效仿，估计明年就能看到全尺寸 SD 卡插槽逐渐回归到 Windows 笔记本上了。对。 说的就是你，的联想。